A, nie chcę żony, ja chcę bio To nie welon, tylko bio To Mercedes, a nie Dio Pijesz opłatę, ja zajaram filetnio Na wakacjach na Hawaii Kupię gazę tylko po to, żebym wybali Dzwoni do mnie mechanizm Piszę I już siekierę do szpitali to po mnie wpływa i nie chodzi mi o drip Nauczę ją pływać, to jeszcze jeszcze dziś Sam nie umiem pływać, ale and they feel like